Somba, somba, somba momangi Somba tegi naingalis mamagi Somba, somba, somba momangi Somba tegi lambang nai hamamomangi Neka mawangali salamayu Neka piku alindiku gemayu Somba, somba, somba mangi Somba tegila bakai emamu Somba mangi Somba tegi Naing alis memagi Somba Somba Somba mangi Somba tegi Lemak mangi Memangi Nekamawang alisela Zomba, zomba momangi Zomba tagi lambak nai ama momangi Zomba tagi lambak nai ama momangi Zomba momangi Zomba thagi Na ingali